Ich auf der Suche nach Drehorten, Teil XYZ. Neben mir sitzt jetzt Markus Leierker-Schatzl. Er ist so nett, uns für eine kurze Sequenz am Büro zur Verfügung zu stellen. Ich sage recht herzlichen Dank, dass wir das bei dir drehen dürfen. Gerne. Du kennst das Projekt ein bisschen. Ja, klingt spannend. Ich habe vorher schon immer gesagt, meine Mutter ist ja der Urheber des Satzes, ein Filmteam im Haus und alles ist auf. <laughs> Okay, also, lesen wir mal. Jetzt, jetzt haben wir allerdings nicht im Haus, sondern im Büro. Trotzdem. <laughs> Na, was hat die äh, dazu bewogen, uns dein Büro zur Verfügung zu stellen. Als erstes bin ich ein großer Filmfan. Ich liebe das Medium Film. Schau selbst, wenn ich Zeit es möglich macht, auch gerne gute Filme an. Ich kenne dich seit vielen Jahren, bewundere, was du machst, finde spannende Projekte und wenn ich dir gerne Beitrag leisten kann, mache ich das gerne. Also, ich hoffe, dass ich noch weitere Leute finde, die so denken. Danke.